przyjechałaś tutaj? W jakim celu? A masz prawo jazdy? Mam. O ja, to możesz być naszym kierowcą, moim Mogę samochodem? Być? Mogę być. O ja, robi się teraz ciekawie. Mm. oh, oh. oh. Misiek z y, koło brzegu. Dla Diego. Pokaż. Luźnym, luźnym.